Գելի բարեկամներ, ես ուզում եմ, որբիսի մենք հիմա լսնելով մեր բաժակները ողջունենք պապիկ տատիկների, այն մարդկանց, ովքեր և ստեղծել են այս գերդաստանները և ովքեր այս գեղեցիկորով, այս լույս զորով քաղում են այդ քաղցր պտուղները։ Ես եկեք ծափարենք այդ քաղցր պտուղները։